आज की शार्ट से वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं तो आप फ्री म्यूज़िक या फिर फ्री वीडियो कहाँ से हासिल कर सकते हैं इससे दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा और ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो फिर हाँ की वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है और इसमें जाकर आपने सर्च कर लेना है म्यूज़िक जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका म्यूज़िक सामने ओपन होकर आ जाएगा इसके बाद दोस्तों आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे थ्री लाइन क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद आप क्रिएटिव कॉमन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप अप्लाई कर देंगे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये सब के सब तमाम जो म्यूज़िक आपके सामने दिखाई दे रहा है आप ये अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इससे आपको कोई भी दुशारी पैदा नहीं होगी ये थी आज छोटी इसकी वीडियो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी इजाज़त अल्लाह हाफिज़